Bwana, kwanza namshukuru Mungu kwa kuwa mpaka sasa hivi tupo tena salama, tumekutana tena. Ila nashukuru pia kwa jitihada zenu mlizozifanya na kuonyesha kuwa na mimi pia bega kwa bega kipindi chote ambacho nimeshindwa kufanya interview na nyinyi, ila mkukata tamaa pia, nashukuru pia. Wakati nimeviweka pale chini vilitoa mwanga mkali mkali, ule mwanga ulikwenda ukawa mkali wa kasi, alafu baadaye ule mwanga ukawa unafifia kidogo kidogo. Wakati ukiwa unafifia ule mwanga mpaka unafikia hatua siuoni ule mwanga, vile vitu sikuviona. Kuna ule msemo unaosema acha Mungu aitwe Mungu kwa sababu ni muweza wa yote. Ni siku nyingine tena nzuri kabisa, Tiki TV tunakuja mbele zako tukiwa na Mama Mkombozi, tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu bado tunaye, bado anapumua na amerejea katika hali yake ya kawaida. Ni mengi yalitokea, watu walihisi vingi, niliulizwa maswali mengi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 Asante, ongera na wewe. Nashukuru sana kwa watazamaji wetu walikuwa wanaisubiri kwa hamu sehemu ya pili au pati tu, na mara nyingi nimekuwa nikiwaambia kwamba pati tu inakuja. Nimeulizwa maswali mpaka kuna wengine jamani, tunasema ni kuvumiliana. Kuna wengine wananitukana kabisa, kwa nini amleti, kwa nini au ilikuwa ni au uhuni au mama mkombozi kama amefariki, tuambie nilisikitika sana kwa sababu sikutegemea na sikutaka watu waulize kuhusiana na kitu kile. Okay. Siku ile ambayo ya tukio mara ya mwisho kuelekea kwenye ulikuwa ulikuwa unazungumzia swala la baada ya kuambiwa utoe kafara za watu wawili kwa kukosea masharti kwa kumtoa baba mzazi aliyakuwa haumpendi kama ambavyo unampenda mume wako na, na wanao wangu. na watoto wangu na watoto wako ndio. Sasa pale ndio changamoto ilipoanza. Ndio tulijitahidi na wewe tukakuchukua tuwakupeleke hospitali. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Sasa kwa watazamaji wetu, moja kwa moja waambie kilichokuwa kinakuzuia kwanza kuongea ni kitu gani, na kwa wewe mtazamaji ambao unaitazama, tumekuja zaidi ya mara mbili kufanya mahojiano na ikashindikana pia. Tukianza dakika ya tatu inashindikana. Sasa tuanzie pale, ni kitu gani kilifanya Mama Mkombozi akashindwa kuongea? Bwana, kwanza namshukuru Mungu kwa kuwa mpaka sasa hivi tupo tena salama, tumekutana tena. Ila nashukuru pia kwa jitihada zenu mlizozifanya na kuonyesha kuwa na mimi pia bega kwa bega kipindi chote ambacho nimeshindwa kufanya interview na nyinyi, ila mkukata tamaa pia, nashukuru pia. Ila kiukweli kabisa siku ile nilivyokuwa najisikia yani hisi sauti kwamba haitoki, kila nikijitahidi mbavu zinanibana, kwa ule uchungu ambao nilikuwa najisikia, kwa sababu ni mambo ambayo yamenitokezea mimi kwenye maisha yangu. Kwa nimejikuta ninashindwa yaani kuongea vile vilivyo, lakini ni tofauti na watu wengine ambao walikuwa wanafikiria labda nimekatishwa hilo jambo kwa sababu ya Freemason wenyewe mimi nasema nimekata hilo jambo, nashindwa kuliongelea zaidi au nilishindwa kuliongelea zaidi kutokana na ule uchungu ninavyojisikia moyoni mwangu mm. na ndio maana ikapelekea mpaka nikahisi hata nikitaka kuongea siwezi, mpaka nafika hospitali mpaka hivi sasa hivi. Nashukuru na mmekuja zaidi ya mara mara mbili, lakini tunashindwa kuliongelea hilo, lakini leo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu basi Mungu atasaidia. Mimi niliogopa, nilihisi kama unakabwa kwa sababu ulikuwa unatoa macho nini. Kiukweli yani moyo moyo unaniuma kwa mambo ambayo nimepitia, maisha ambayo yamenikabiri mpaka sasa hivi. Kiukweli moyo unaniuma sana, napokumbuka moyo unaniuma kwamba ulikuwa sio kwamba kuna kitu ulikuwa unakiona pengine kinakuzuia au nini au nini, hakuna. Ni maumivu tu ya moyo au uchungu tu wa moyo ambao nilikuwa naupata mm. au ninaupata, sio kwamba nilikuwa tu, hata sasa hivi naupata, kwa sababu ndio ilivyo mm. kwenye maisha ambayo nimeshapitia, lakini nafikia tu hatua sasa nishukuru Mungu. Sasa Mama Mkombozi, kama kweli ni uchungu wa moyo, sawa, tunarudi tunafanya, tunaishia dakika tatu, bado ni uchungu wa moyo unaendelea tu, tunarudi tunafanya, hata dakika moja ifiki tunapiga simu, tunazungumza, hata dakika mbili hazifiki. Kweli ni uchungu wa moyo ulikuwa unaendelea muda wote huu, mama Mkombozi? <laughs> lakini unajua uchungu sio kwamba labda unaisha siku moja mm. na jambo lolote la uchungu la kukuumiza moyoni mm. sio kwamba eti vile ukikaa ukiliongelea basi kwa ile siku moja itakuwa limeisha, au hata ukiongelea litakuwa liishi. Mm. Unaosikia uchungu, lakini sasa utafanya nini? Kuna wakati unaweza kujikaza na kuna wakati mwingine uwezi kujikaza. Sasa ina, pale inapofikia uwezi kujikaza na kuvumilia, unakuta unashindwa mm. kufikisha malengo, lakini pale inapofikia Mungu anakujalia uwezo wake mm. umejikaza, ndio tunafikia kama hivi tunaongea tuendelee pale ambapo tuliishia sasa kwamba unatakiwa umtoe mtoto kati ya mume wako na mwanao mmoja kati ya wa kwanza au wa mwisho ambayo ilikuwa ni, ni kama adhabu hivi mara ya pili kwa sababu ulishatoa sadaka ya mara ya kwanza kwa baba baada ya kukataa kuingia katika lile jengo. Ulisema lilikuwa wapi lile? California. California. Kwa hiyo ulipogoma ndo unapewa adhabu ile ya kutoa mtu unayempenda wewe ukamtanguliza baba mm. tuendelee pale sasa. Kikweli baada ya kutoa kafara ya babangu mzazi na wao waliponiambia kwamba sadaka hii tumeipokea lakini haijakubalika kwa sababu sio mtu ambaye umempenda zaidi ya vyote. Kwa hiyo tunahitaji sasa, kwa sababu umetudanganya tena, umeshafanya kosa, na bado umeendelea kufanya kosa tena. Kwa hiyo tunahitaji tunakuchagulia, inatakiwa uwe mtoto wako na mume wako. Chagua mwenyewe, utamuua mtoto wa kwanza au wa mwisho, na mume wako akiwemo. Kiukweli niliumia, niliumia sana, lakini mwisho wa siku nilitia saini ya kumuua mtoto wangu na mume wangu. Mwacheni Mungu aitwe Mungu, kwa sababu pamoja na yote hayo yaliyokuwa yametokezea wakati kurupushani za kwenda kutoa kafara ya mtoto wangu na mume wangu, hapo mimi ndo nilipoona miujiza ya Mwenyezi Mungu. Nikiwa niko njiani nikitokea posta naelekea nyumbani kwangu, na kunja kona nilifikiria niende nikanunue zawadi mm. kwa ajili ya kumpa mtoto wangu na mume wangu, lakini ile ilikuwa ni zawadi wakiiona mm. ila ndani ya, nafsi yangu ilikuwa sio zawadi ambayo tayari nikishawapa kile kitu itakuwa kama ndio kafara yangu tayari nishatoa. Mm. Kwa hiyo wakati naelekea nakunja kona pale posta maeneo ya Kivukoni, niliona miujiza ya Mwenyezi Mungu. Na mpaka sasa hivi bado nasema jamani, tumshukuru Mungu na tumche Mwenyezi Mungu sana. Simama kwenye imani yako, iwe Mwislamu, iwe Mkristo. Amini unachokiamini wewe mwenyewe. Na muombe sana Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Usije ukakata tamaa katika maisha haya. Na kunja kona pale kivukoni, niliona watu wengi wamejaa. Ni kawaida mjini kuona watu wengi, lakini tu nafsi nilisema kwamba ngoja niende nikaangalie kile kilichopo pale ni nini, na kwa sababu nina moyo wa ushetani ndani ya moyo wangu na na moyo ule wa kijasiri ya kwenda kutoa mtoto wangu kafara na mume wangu. Kwa hiyo ile roho ya shetani nimeibeba, akili yangu ilisema ngoja hawa waliopo hapa niwasababishie tukio lolote, ili mradi kwamba hata mtoto wangu na mume wangu wakienda nikitoa kafara, ina maana kwamba watakuwa wameenda na watu wengine. Mm. E, kwa hiyo kifo cha wengi wanasema harusi. Ndio. Kwa hiyo akili yangu nikasema ngoja nianze na hawa alafu nikamalizie mtoto wangu na mume wangu. Nilipaki gari pembeni, Nilimwambia dereva wangu nataka niende kwenye wale watu. Dereva alipaki gari pembeni, akaja nifungulia mlango. Nikatoka nikaelekea kwenye wale watu. Nilipofika kwenye wale watu nili pangua pangua wale watu ili nifike pale katikati nione nini kinachoendelea, lakini lengo na mazumuni ilikuwa sio nini kinachoendelea. Lengo na mazumuni nisababishe tukio kwa maana ya tukio la mauaji. Ehe, nisababishe tukio la mauaji pale. Mhm. kwa nilipofika pale katikati nilichokikuta kiukweli sikukuta ajali, sikukuta biashara ila nilimkuta babu. Mm. Babu mmoja ambaye alikuwa ni mchafu amekaa chini. Yule babu alikuwa anawaambia watu na wala sikupata kutambua kwamba labda ni Muislamu au ni Mkristo. Mm. Ila tu nilisikia kauli yake akisema, hebu mwamini sana Mwenyezi Mungu. Wanadamu sasa hivi tumemwasi Mungu kwa kufata tamaa hizi za dunia. Mm. Kwa sababu tumemwasi Mwenyezi Mungu kwa kufata tamaa za dunia, basi mimi nasema tubu dhambi zako umwamini Mwenyezi Mungu. Uwe Muislamu, uwe Mkristo. Tubu dhambi zako umwamini Mwenyezi Mungu. Yule mzee kwa sababu alitaja maneno ya Mwenyezi Mungu pale, kiukweli nilijikuta mimi zile nguvu ambazo nilifika nazo pale za kufanya maajabu nini mauaji yangu nilijikuta kuna moyo unafanya nini umerudi nyuma mm. nilimwangalia yule baba kwa dharau aliniuzi kwa sababu amekatisha kitu ambacho mimi nilitaka nifanye, nikaona niondoke zangu. Nikiwa ninaondoka, naacha wale watu, nataka niingie ndani ya gari, nilisikia kizunguzungu sana. Kumbe yule babu alishika maji mkononi, aliyasemea yale maji. Mimi sikusikia yale maneno aliyosema pale lakini aliyasemea yale maji alikung'uta juu. Mm. Kwa hiyo mimi nilihisi kama matone yamenidondokea. Mm. Kwa sababu nilikuwa niko mbali ya pale, ila sio mbali sana, kwa sababu nimeacha tu ile kundi la watu, narudi kwenye nini, kwenye gari yangu. Kwa hiyo nilihisi kama na matone yamenidondokea, nikakumbwa na kizunguzungu, nilianguka chini. Nilipoanguka chini nikawa nimepoteza fahamu, sijui na kuja kushtuka mimi najikuta niko Muhimbili hospitali. Nilivyozinduka niko Muhimbili, yule mzee amekaa pembeni yangu ananiambia, binti, umemwasi Mwenyezi Mungu muda mrefu, kwa hiyo tubu dhambi zako kwa imani yako, Mungu atakusaidia. Sikwambii kwamba uwe Muislamu au uwe Mkristo. Kwa imani yako yoyote, wewe tubu dhambi zako, Mungu atakusaidia. Mm. Hata kama ni mchawi, hata kama mshirikina, hata kama umefanya dhambi kubwa kiasi gani, wewe tubu dhambi zako, Mungu atakusaidia. Mungu atakusamehe na atakusaidia. Nilimwambia mzee, mimi ni ngumu kutubu dhambi zangu kwa sababu mimi sio mchawi kama ulivyosema, wala sio mshirikina kama ulivyosema. Mimi ni mwanachama wa Freemason. Hapa nilipo nikisema nitubu dhambi zangu, nyumbani kwangu sitofika. Freemason wataniua njiani. Mm. Aliniambia hakuna uwezo wa binadamu yeyote katika dunia hii ambaye atakuwa na uwezo wa kumshinda Mwenyezi Mungu. Wewe tubu dhambi zako na Mungu atakusaidia. Na hata kama ukifa basi uwe umekufa kwa ajili umesha tubu dhambi zako. Hebu fikiria sasa. Uko na dhambi kama hizo. Ni mwanachama Freemason. Umekufa sasa hivi unakuwa mgeni wa nani kwa Mwenyezi Mungu? Tubu dhambi zako Mungu atakusaidia. Nilimwambia mzee mimi sina uwezo mm. ila sasa naomba unisaidie kwa sababu maneno uliyoyaongea nimeasikia na hapa nilipo natakiwa niende nikatoe kafara siku hii ya leo natakiwa nitoe kafara ya mtoto wangu na mume wangu wote wawili wafe kwa siku moja aliniambia sasa tubu zambi zako Mungu atakusaidia Kiukweli pale nikafikiria basi liwalo na liwe, kwa sababu leo naenda kufanya tukio kubwa kama hilo. Sasa kama Mungu umeniletea huu ndio uwezo wa kuniokoa, naomba niokoe, na kama huu ndio mwisho wangu wa kuishi duniani, basi naamini nitakufa tu na uwe mwisho wangu. Nimwambia mzee nisaidie, aliniambia nyosha mkono wako kwa imani yako mwenyewe unayoiamini, na isiwe kwa imani yangu, imani yako mwenyewe. Nyoosha mkono wako. Nilinyoosha mkono. Niliponyoosha mkono, yule mzee alinimiminia maji mikononi mm. Akaniambia, nawa, ombea kwa imani yako. Niliomba kwa imani yangu mwenyewe, nikanawa usoni. Akanipa tena, nikaomba tena kwa imani yangu, nikanawa usoni. Akanipa tena, nikanawa usoni. Unaomba nini? Niliomba mwenyewe kwa imani yangu, wewe Mwenyezi Mungu, naomba nisaidie haya mambo ambayo niko nayo, naomba nisamee kwa yote niliyoyafanya, mm. ikiwa kama leo ni mwisho wangu au sio mwisho wangu, basi naomba hata kama nikifa leo, ukinichukua leo, naomba nisamee haya ambayo nimeyafanya. Mwenyezi Mungu wewe ndio muweza. Kwa niliomba nikanawa usoni, nikaomba tena nikanawa usoni, akanipa mengine nikanawa, mengine nikanywa. Mm. Nilipokunywa akanipa na mafuta nikapakaa. Aliniambia nimekupa hayo maji ni maji yaliyobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Ni maji ya Zamzam mm. au maji ya baraka. Ikiwa ni Muislamu utasema maji ya Zamzam. Ukiwa ni Mkristo utasema haya ni maji ya baraka. Na hayo mafuta niliyokupatia ni mafuta ya mizaituni saba. Kama ni Muislamu sema mafuta ya mizaituni saba, na kama ni Mkristo basi utasema mafuta ya upako. Akaniambia maji haya na mafuta haya yanapatikana Israeli kwa Wakristo au Maka. Nchi zote mbili utakapokwenda, haya maji utafanya nini? Utayapata. Akanipa na ua Akaniambia hili ni ua la shajati Mariamu, pia utatumia kwa kuomba mahitaji yako mm. mwenyewe zile shida ambazo utahisi zimekukabiri. Na kuacha na maneno haya, lakini nakwambia wakishachukua Freemason vitu vyao vyote, basi jitahidi sana sana sana kutembelea nchi mojawapo kwa imani yako. Kwanza utafute pesa kwa kujituma we mwenyewe pesa ambayo itakuwa haina dhuluma, pesa ambayo itakuwa umetafuta kwa jasho lako, utembelee nchi mojawapo kwa imani yako. Kama ni Muislamu, nenda Maka, kayatafute maji, kafanye hija, kafanye toba, na pia upate kuusa maji ya Zamzam na mafuta. Na kama ni Mkristo, nenda Israeli ukiwa na uwezo basi kapate kugusa maji ya baraka na mafuta ya upako. Mungu akusaidie. Yule mzee aliposema Mungu akusaidie, yule mzee aliondoka. Na cha ajabu ambacho na yani mpaka sasa hivi ninachojiuliza maswali nikakosa majibu. Yule mzee uondokaji wake yani niligeuka tu kidogo, yani si hakuniambia nigeuke, lakini tu nahisi ni moyo tu isema nigeuke hivi pembeni, lakini geuka pembeni na geuka upande wa pili, yule mzee sikumuona, milango ijafunguliwa hakuna sauti za ni hospitali tulikuwepo, ina maana milango ilikuwa iko wazi mm. umbali wa mlango na, na sehemu ambayo ulikuwa umelazwa ilikuwa sio yani kiasi cha kwamba mtu angeamka kama mm. binadamu mm. ningeweza kujua kama labda ningehisi mm. labda kaamka huyu anaondoka mm. lakini sijui labda kwa sababu nilikuwa sijisikii vizuri mm. kwa sikuweza kujua kwamba ni ila nilivyo kwamba ameondokaje lakini nilivyogeuka nikaona hayupo kwa vile ameniaga na ameshanipa usia wake nikasema basi Mungu naomba nisaidie haya yote. Niliamua nivue vile vitu ambavyo nilipewa na Freemason. Ambavyo vilikuwa ni? Nilikuwa nina pete ya Freemason. Nilikuwa nina cheni ya Freemason. Nilivua vile vitu na nilikuwa nina saa ya Freemason. Nikavua vile vitu vyote nikaviweka chini pale yalipodondokea yale maji. Nikasema ee Mwenyezi Mungu, na kuomba hakuna muweza zaidi yako. Wewe ndio muweza wa kila kitu. Naomba nisaidie. Niwe tena huru kwako nikutumikie wewe. Na hii itakuwa ni fundisho kwangu ila nitamwambia au nitasimama niwaambie umma wa watu, niwaambie watu wote duniani kwamba yaliyonitokea mimi na mpaka hivi sasa hivi naongea hayo ukiwa bado hauna uhakika kama sina uhakika kama nimejitoa, ila niliahidi nikasema, kama endapo Mungu ukinisaidia, nitasimama nikiwaambia watu yaliyonikuta mimi mpaka sasa hivi. Nikaweka zile pete chini, na kama ukinichukua basi naomba Mwenyezi Mungu nisamee, ni binadamu, nina mapungufu. Kwa hayo yalikuwa ni moja ya madhaifu yangu, mapungufu yangu, naomba nisamee. Nikaweka vile vitu chini. Nilipoweka vile vitu chini, mbele ya macho yangu hivi nikiwa nimeviweka chini. Kitendo cha kudondosha naangalia sasa. Hizi nguvu za shetani zitafanya nini? Wakati huo nimeshatoa vitu vyao walivyonikabidhi siku ya kwanza. Wakati waliponiambia tayari nishasajiliwa, kwa nitakuwa na nguvu, vitu walivyonikabidhi kuvaa kwa ajili ya kutumia kutumikia nguvu zao. Nilipoviweka pale chini vilitoa mwanga mkali pale chini palikuwa pamedondoka yale maji ambayo nilikuwa nimekinga mkononi na kunawa, ambayo ndio mikono yule mzee na yule mzee. Wakati nimeviweka pale chini, vilitoa mwanga mkali mkali, ule mwanga ulikwenda ukawa mkali wa kasi, alafu baadaye ule mwanga ukawa unafifia kidogo kidogo. Wakati ukiwa unafifia ule mwanga mpaka unafikia hatua siuoni ule mwanga, vile vitu sikuviona hmm? Sikuviona tena kusema nimepete saa cheni, sikuviona pale. Ule mwanga mkali ulikuwa unamulika wapi? Unamulika juu. Kwa hiyo umekaa unamulika kwenda juu. Unamulika juu lakini sasa vile kwa vile mimi ninavyoangalia mimi niko kitandani mm. ina maana unanipiga nini unanipiga ule mwanga na uona kwamba unanipiga ehe kwenye sura lakini kwa sababu ni mkali mm. mwisho ulipopotea ule mwanga umekuja mkali hii na ulikuwa sio mwanga wa kusema labda ni mkubwa sana watu wote wani, lakini ni mwanga ambao ulioanzia hapo mm. kwa hiyo kimeng'aa kile kitu na mpaka kufifia pale pale Na wakati kunang'aa kile kitu, nilisema sasa Freemason wananimaliza. Lakini nilikuwa nasema Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Kwa nilishakubali pale lolote itakalotokea na nilishasema kwa hiki chochote kinaweza kikanitokezea. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ule mwanga ulikuja mkali mwisho ukarudi ukapotea na ulipopotea sikuona tena kitu chochote, niliona tu vile vile palivyo kwenye sakafu. Maji na yenyewe pia hakuna. Yale maji matonetone ya maji yale yaliyokuwa yamekaa pembeni pembeni ya, yapo, lakini ule mwanga vile vitu vyote hakuna, wala mabaki wala nini, hakuna wala chochote. Sikuona chochote mpaka uh -huh. naangalia, sioni chochote, siamini. Nikasema hivi, niko salama mimi, mimi niko mzima. Nikijiangalia mwenyewe sijiamini mwilini mwangu kama niko mzima mimi kweli, nimenu mimi au kuna nini kinachoendelea tena? Kiukweli nilikosa nguvu tena kwa mawazo, nilirudi tena kulala pale kitandani hospitali wakati pale pale pale pale hospitali Muhimbili. Unasema Muhimbili, upo na nani? Kipindi hicho sasa dereva wangu yuko nje mm. na yule mzee, kwa sababu mimi ni mwanamke mm. yule dereva akuweza kunini kuingia kama waliingia kama waliingia mm. kipindi walipo ni nini kabizi mm. lakini toka pale yule dereva alikuwa yuko nje mm. na pale yule mzee niliongea naye lakini nilikuta kipindi chote tukiongea kwa sababu ni odi ya wanawake mm. kwa muda ule sikuwa naona nini labda pilika pilika za wanaume nini mm. amna kwa hiyo kipindi hicho niko peke yangu mule odini na wagonjwa wengine si kwa ndugu yangu mimi kwa muda huo kuwepo kwa hiyo nikaa nimelala tena kwa kukosa nguvu tena kwa sababu siamini hiki ambacho kinanitokezea mimi lakini kama nilivyosema na imani yangu ambayo na mimi nilizaliwa nayo nikakuwa nayo Nikasema e Mwenyezi Mungu naomba nisaidie. E Mwenyezi Mungu naomba nisaidie. Limradi nimetoa hivi vitu vyote pete na saa na cheni zao nimeweka. Kama wamevipokea haya. Na kama we Mungu ndo unajua na kama hawajavipokea pia Mungu we ndo unajua. Kama wamevipokea mimi sijui ila Mungu ndo unajua. Kama hawajavipokea wewe mimi sijui ila Mungu ndo anajua. Ila naomba tu Mwenyezi Mungu hata nikifa sasa hivi basi naomba hii to, toba yangu uipokee. Kwa maana hiyo ulitoa vile vitu kwa lengo la kuwarudishia wao. Kuwarudishia wao. Ulijua ukiviweka vitarudi. Sikuwa na hakika kwamba nikiviweka vitarudi. Mm. Lakini nikiamini haya maneno aliyoongea huyu mzee. Mm. Na maji aliyonipatia na nikaomba kwa moyo wangu ambao miaka minne mfululizo sikuwahi kukaa kumwomba Mwenyezi Mungu kwa imani ambayo niliomba siku hiyo. Niliamini Mwenyezi Mungu atatenda lolote lile, na nikasema lolote lile Mwenyezi Mungu atakalotenda, basi mimi nimeshalipokea. Kwa maana hiyo hapo ni kama unaamua kujitoa mwenyewe kafara, ila bila kukubaliana nao. Hapo sawa sawa sawa. Mm. Hicho mm. ndicho nilichokuwa nimeamua. Kwenda kumuua mtoto wangu, kwenda kumuua mume wangu. Nikasema hii kitu haiwezekani. Basi kama nikufa leo, kama wao wakichukua mtoto wangu na mume wangu na mimi pia wanichukue. Lakini vitu vyao navirudisha. Kwa hiyo wamevipokea, hawajavipokea, wamenitoa kafara, hawajanitoa, lakini Mungu mwenyewe ndo anajua. Sasa basi niliweka vile vitu kwa nilipoweka vile vitu vilivyokuwa vimepotea, nimepoteza tena nini nguvu, nimelala chini kitandani pale. Nafikiria sasa kwa sababu nilikuwa tena sijazimia. Nimelala tu nafikiria kwa ule yani nimelegea tu kwa kukosa nguvu nafikiria. Hivi inakuwaje? Ina maana kupotea kwa hivi vitu vimerudi wao, Mungu kanisamehe, au inakuwaje? Ni nini kitatokea? Nikalala pale, mwisho wa siku nikajiona kama nina nini na kwa sababu nina nguvu kidogo, kwa sababu niliwekewa simu yangu pale nilipokuwa nimelala. Nilichukua simu yangu nikampigia dereva, nikaambia dereva, mimi najisikia niko nini, niko vizuri, tunaweza kuondoka, uko sawa? Akaniambia mimi niko sawa. Vipi we mama, mimi niko sawa, basi tunaweza kuondoka. Aya, basi ngoja nilete gari karibu. Sawa, nikatoka pale ndani nikani nikanini ni dereva wangu naye akawa ameshafika pale nje karibu nikaingia kwenye gari tukawa tunaondoka. Hapo ili tukio lote hilo lilichukua muda gani kuanzia kule Kigamboni? Ulisema ni feri ilikuwa feri, feri mpaka Muhimbili. Ilichukua muda gani tukio hilo mpaka unapata nafuu? Una hivyo vyote umetoa pete umefanya nini au ilichukua siku ngapi? Nilitoka pale maeneo ya posta, ilikuwa ni muda kama wa saa nne ya asubuhi, na walinipa masaa ya kumtoa mtoto wangu na mume wangu kafara. Ulichagua mtoto wa kwanza wa mwisho? Sikuchagua mtoto wa kwanza wa mwisho mm. kwa sababu ameniambia toa kafara mtoto wa kwanza au wa mwisho mm. kwa hiyo akilini mwangu nilikuwa natembea, naweza nikasema kama mfu, sijui ninachoenda kukifanya mm. ni kitu gani kwa mtoto wangu wa kwanza au wa mwisho, kwa sababu wote ninawapenda sio mtoto wa kwanza wa mwisho. Watoto wangu wote kiujumla ninawapenda, nahisi kila mmoja nikimwangalia nampenda kushinda mwenzie. Ambao wapo wangapi? Watoto wangu walikuwa wako watatu. Mm. Kwa hiyo nikaa sijui ni yupi nimtoe kafara kati ya watoto hawa. Nikija kuangalia na mume wangu pia, ah, nahisi hapo ndo yani wamezidi kunimaliza yani. Kwa hiyo pale ulisaini kumtoa mume na mtoto. Je, mtoto wa kwanza au wa mwisho ndo swali? Ah ah. Hayo ilikuwa ni mume tu na mtoto. Ni mume na mtoto, mtoto wa kwanza au wa mwisho. Kwa hiyo mimi nitachagua mimi mtoto gani. Mm. Lakini sikusaini pale kwamba nitamtoa mtoto wa kwanza au wa mwisho. Nikasema kwa sababu nyie mnahitaji mtoto mm. wa kwanza au wa mwisho. Mm. Basi atakaye kuja ni wa kwanza au wa mwisho. Na ukaenda kununua zawadi sasa. Ehe, zawadi. Ambayo hiyo zawadi ilitakiwa kuwa zawadi gani na ukiwapelekea iwafanye nini? Zawadi ambayo nilikuwa na nilikuwa natembea kwa sababu sikuipangilia kabisa kwamba hii zawadi naenda kununua zawadi hii. Mm. Lakini nikasema nipite kwenye supermarket ninunue kitu ambacho chochote nitakachokiona kizuri mm. ambacho anakipenda mtoto wangu mm. wapo kati ya huyu wa kwanza au wa mwisho. Mm. Kwa hiyo pale ndo nilipokuwa nakwenda na ndio nikakutana na maswaiba hayo yote. Na ile zawadi ungechukua ungefanyia nini ili ikawafanye wale kuwa kafara? Zawadi ambayo ningeichukua na mpaka kwenda kuwatoa au kafara, kwa sababu nilikuwa na nguvu za kishetani mm. Kwa zile nguvu za kishetani na ile tayari ilikuwa ni kwamba tayari ilikuwa ni siku maalum ya kutoa kafara mm. na nilipewa masaa Mm. Ina maana mpaka ifikapo saa mbili na nusu usiku mm. niwe nimekamilisha kafara ya watoto ya mtoto na mume wangu. Ambayo ilikuwa ni siku gani? Hiyo ilikuwa ni siku ya Jumanne. Mm. Kwa hiyo naamini uwezo ambao nilikuwa ninaufanya mimi nilikuwa na, na uwezo kwa uwezo wa kuifanyia kitu hiyo zawadi sasa. Ehe, na uwezo wa kufanya kitu hiyo zawadi ninapompa mm. ili mradi yule ikawa kafara yangu mimi ikawa imetoka. Ndio ungefanya kitu gani? Ndio tunachotaka kukijua. Nilikuwa nina pete ambayo ina nguvu mm. nilikuwa nina saa ina nguvu mm. nilikuwa nina cheni ambayo ina nguvu, japokuwa vitu vyote hivyo nilikuwa sivitumii mm. nilikuwa sijapewa ruhusa ya kutumia vyote mm. ila nilikuwa vingine natumia pete tu moja mm. ambayo nilikuwa nayo pete ungeitumiaje pale kuwafanya wale kuwa kafara kupitia zawadi? Hmm. Ningeigusisha katika ile zawadi ambayo kipindi nampa ile zawadi mm. ningeigusisha ile pete katika ile zawadi mm. nikiwa nimetia nia ya kutoa kafara, basi yangetimia. mm -hmm. Kwa hiyo ndo zawadi ile inakuja kushindikana baada ya ku, pale unamkuta yule mzee. Wakati unazinduka hospitali Muhimbili mm. unamkuta unajikuta wewe katika wodi ya wanawake upo na mzee, hakumuuliza wewe mzee ni nani, umetoka wapi na nini, kwa sababu umekuja tu kwenye maneno yake ambayo alikuwa anakuambia, ukupata wasaa kumuuliza chochote kiukweli sikuwahi kumuuliza mm. sijui nahisi pia hata sijui kwa sababu nilivyokuwa najisikia naumwa mm. au labda na kidogo hata Mwenyezi Mungu labda aliniletea uwezo wake mm. wa kukosa kuuliza maswali kama hayo mm. E, kiukweli sikumuuliza kwa sababu nilivyozinduka tu nafumbua macho na ule mzee kama tuliokuwa sasa tunaangalia ni kama na yeye alikuwa ananiangalia mimi mm. eh kwa kufumbua macho tu yule mzee akawahi kuongea mm. kabla ya mimi sasa sikuweza kumweka swali aliyakuwa yeye anaongea mm. kwa hiyo ilibidi nimsikilize ili amalize na mimi labda kama nina swali nifanye nini ndio nimuulize mm -hmm. kwa wakati namsikiliza ndio hata sikupata tena muda wa kumuuliza mm. naona kaongea yeye maneno hayo aliyoyaongea mpaka anamaliza kuongea mm. na, kuon, na vitendo na kuondoka katika mazingira ambayo kuyaelewa mm. mhm mm. mm -hmm. mzee alitoka wapi mm -hmm. kiukweli mpaka sasa hivi mm. hivi ninavyoongea mimi na wewe mm. nimejitahidi kutembea mikoa mingi Tanzania hii mm. nikiwa nina nia hii moja tu mm. ya kumtafuta yule mzee mm. walau nimwambie yule mzee kwamba baba au babu asante mm. lakini kiukweli wa Mwenyezi Mungu mpaka dakika hii wala sijawahi kumuona tena hata kumfananisha Hmm. Hata nikikuta wazee nikisema labda yule mzee angefanana na alikuwa anafanana na huyu. Hmm. Pia sipati nini kumbukumbu hiyo tutengenezee picha ambao hatujamuona yule mzee alikuwaje. Yule mzee kwa muda ule pale nilipofika nikamuona pale posta na hata hospitali tulipoonana tena mara ya pili kwa umbile lake mm. eh, alikuwa kama ni mnene kidogo mm. sio sana alafu kwa vile nilivyomuona amekaa mm. Kwa siku sijui kama alikuwa na urefu wa kiasi gani ila sio mfupi mm. sana. Ehe. Rangi yake nywele alikuwa ni mchafu mchafu. Mm. Sio kwamba nini labda sijui ka e, papa fulani hivi. Mm -mm. Alikuwa ni mchafu mchafu tu yani kama omba omba fulani hivi. Mm. Mm sawa. Ukamwita dereva akakwambia tusogeze gari karibu, dereva anasogeza gari karibu. Pale ilikuwa siku gani? Unasema siku yako ya kafara ilikuwa ni Jumanne. mm -hmm. Dereva anataka kusogeza gari karibu, wewe umeshapata nafuu, vitu vimeshapotea katika mazingira usiyoyaelewa pale ilikuwa ni siku gani au ni siku ni ile siku ile ile ya Jumanne. Muda gani? Hadi namwambia dereva kwamba asogeze gari karibu tuondoke zetu, mimi niko vizuri mm. ilikuwa ni muda kama saa kumi na moja hivi mm. hakuna kulipia charges zozote za huduma uliopewa pale ilitakiwa nilipie mm. Mm. ilitakiwa nilipie nikaambiwa umekuja kutokana na nini hali uliokuwepo nayo mm. kuna pesa kidogo ambao walikuwa wamehitaji mm kwa chaji ya pale. Ulikuwa una bima wala vitu vingine? Mm -mm. Kwa muda sikuwa na bima pale. Mm. Ehe, kwa hiyo nililipia tu pesa nikaondoka. Wakati huo na unarudi nyumbani. Ehe, twende nyumbani sasa. Wakati niko njiani sasa, tayari nishaingia kwenye gari mm. tuko njiani tunaelekea nyumbani mm. tumetoka tu pale Muhimbili napigiwa simu na dereva wangu mwingine. Ananiambia mama,